Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Marhaba. Selamat datang ke video aku, tentunya ke channel YouTube aku. Sekarang ini, guys, eh, hari hmm, hari Senin ya, hari Senin dimana kita seomo hari Senin ya kalau nggak salah ya dimana kita semua umat Islam uh, menunaikan ibadah puasa Arafah nah karena besok haji majikan aku udah naik haji guys jadi uh, karena sekarang kita di tengah-tengahnya itu maka saya ucapkan sama kalian teman-teman yang tergabung ke saya Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya juga puasa, teman-teman. Oh, saya bangun, oh saya tidur itu jam sekitar jam 10. Saya langsung makan sahur. Jadi, oh sekarang saya puasa. Tapi karena puasa ini tidak juga oh tidak ada pengaruhnya dengan pekerjaan, saya tetap aktif bekerja. Nah, sekarang saya bekerja ini karena majikan itu paling hobi ini teman-temannya ini kalau kalian lihat ini ini adalah sayur-sayur yang paling disukai oleh majikan ya teman-teman nah sebenarnya hmm, sayurnya ini anu kayak kayak hingus kayak ini gitu ya kayak influenza gitu dia agak kenyal gitu kayak apa gitu ya nah tapi aku sendiri suka makanannya ini makanya masker beli kan banyak itu di videoku yang dulunya ada yang juga masa ini ya oh lagi oh lagi ngutip ini nah sekarang juga ini aku videonya baru juga mau ngerjain ini jadi teman-teman ini bukan video lama <laughs> bukan konten yang sama karena itu kadang dia bilang itu kesamaan video gitu makanya kadang giliran kita jadi monetisasi banyak aja masalahnya teman-teman ya karena uh, sekarang teman-teman aku di sini kadang pakai jilbab kadang enggak karena panas ini riak ini Thank you.